wacano wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno qaabka ay ruushka u toojargaraynayaan ee awoodda ugu saarayaan waddamada caalamka inay ka soo baxaan safka maraykanka oo ay dhanka ruushka soo raacaan iyagoo cadaadiskaa ay saarayaanna u isticmaalaya adeegyada cuntada ee ay waddamadaasi ka heli jireen dhanka ukrein iyo ruushka oo ugu horreeyo cuntada ay ugu horreeyaan midhaha qabandida ama sarreenku ku soo dhowaada barnaamijka waxaa muuqata in dowladda ruushka madaxweynahooda valadimir putin inuu haatan midhihii sarreenka ee yukrain ka dhigtay kaadh uu ku hadadayo waddamada caalamka isagoo waddan kasta oo isaga soo raaca ama saaxiib la-ahna u gudbinaya midhaha sarreenka ama qabandiga waddamada kalena ka xayiraya waana dhibaatada ku keentay waddamo badan oo caalamka inay ka kacaan xiisado dhanka miciishada oo ay ugu horeeyaan sirilanka argentiin baraasiil iyo waddamo kale oo xigtaa reer yurub iyadoo sidoo kale au hoosu dhacay qiimihii lacagta yuurooda ee waddamada yurub ay lahaay madaxweyne putin haatan waxa uu ogaaday in midhaha qamandiga ee waddankiisa iyo yukrain ka baxa ee dekedaha badda madow ka dhoofi jiray ay ka awood badan yihiin ama ka khatar badan yihiin hubka nukliyaarka waana sababta uu faladimiir putin u isticmaalay inuu khasaariyo midhihii soo go-ayey ee beeraha yukrain isagoo ku garaacay madaaficida iyo gantaalaha dabeetana uu dabku isqabsaday oo ololka iyo qiiquna ay gees ilaa gees isaga baxe kobanaan hegtar ayaa la sheegay inay ololayaan dabka iyo ololka oo saacad walba u sii gudbayaan dhulbeereed kale xayiraadda uu saaray faladimiir putin midhaha sarreenka ayaa waxa uu ku sheegay inay sababi doonto oo ay dhici doonto caalamka ay ka dhici doonto gaajo caalamiya ama baahi dhanka cuntada waana hadalka uu macnihiisu yahay inaanay raashiya u ogolaanayn midhaha ilaa waddamada waddamada iyada taageertan mooyaane waddamada kale ee isaga ka soo horjeedana aanay u bannaanayn waddo kale inay maraykanka raacaan mooyaane iyadoo maraykankuna aanu ka anfacayn dhibaatada cuntayaraanta warbaahinta ukrein ayaa faallooyin ka samaysay dhibaatada ku dhacday beerahoodii iyo waxsoo sannadkan oo la filayo inuu soo goco kadib markii ay madaafiicda ciidamada ruushka ku hoobteen dabeetana dab la qabadsiiyey oo ay olole saxaafaddu waxay sheegtay in natiijadii duqayntii cadowga oo ay ula jeedaan ciidamada ruushku inay keentay inay gutaan bakhaaradii keydka ee maraha qabandiga iyo weliba beerahoodii ee ku yaalay mandaqada mikolef warbaahintu waxay sheegtay in kadib duqaynta ciidamada ruushku ay ku sameeyeen dhulbeeraadkaasi uu gubtay mid ka mid a ah bakaaradii kaydka ee maraha qabandiga iyo beerihiisii ku yaalay mintaqada mikolef dhanka magaalada khaarkeefna warbaahintu waxa uu sheegtay in duqayntaa darteed dab fara badani ka kacay beerihii sarreenka ama qabandiga iyo sidoo kale kaalin dhanka shidaalka iyadoo dhibaatooyinkuna ay ka sii darayaan maalinba taxigta warbaahinta ukrain sidoo kale waxay sheegtay in ugu yaraan boqolkiiba siddeetan beerihii qamandiga ee ku yaalay mintaqada meklof iyo balaste ay gubteen kadib duqeynta ciidamada ruushku ay duqeeyeen marka aynu eegno shabakadda maraykanka ee ka hadasha dhinaca dababka fire ms ayaa waxaynu si wacan uga bogan doonaa meelaha gubanaya ee ka tirsan dalka ukrein ee beeraha qamanduga ay ku yaalleen si wacan waxaynu uga boganaynaa in dabku in dabka meelaha uu ka kacayo oo ah dhulka midabka casle ay ka mid yihiin dhulbeereedkii yugre sidoo kalena goobahaasi waa meelaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan ee haatan uu dagaalku marayo markaynu muuqaalka soo dhoweynaa ayaynu si fiican uga boganaynaa innagoo arkaynaa in aagga gubanaya uu yahay aaggii lagu dagaalamayay ee labada dhinac ay isku hor fadhiyeen waana dhulka lagu duqaynayo taangiyada dagaalka madaafiicda goobta iyo gantaalaha dhulka laga rido ee dhulka wax ka dila aagaggan oo dhani waa meelaha ay labada dhinac isku horfadhiyaan ee amaba ay madaaficida iyo hubka ay ku dagaalamayaan isku dhaafsanaya waana dhulkii dhulbeereedka ahaa ee midhaha wadamo badan oo caalamka ahi ay ku nool yihiin ay ka soo go iyadoo madaxweyne faladimir putinna ah uu arkayo midhaha beeruhu inay yihiin kaadh muhiim u ah si uu ugu hadido amaba culays ugu saaro wadamada qaarkood wadamada kasoo horjeeda siyaasadiisa iyo ku arkaynaa inaana wax daba iyo gubasho toonihin aanay ka jirin taasi waa arrimaha caddaynaya in dabka halkan ka socda aanu ahayn mid dabiiciya ah. midhaha beeraha ee gubanaya waa khasaare taabanaya guud ahaan wadamada caalamka iyo bulshooyinka maadaama midhaha halkaa laga keenaa ay ahaayeen kuwo isaga tallaabaya wadamo badan oo caalamka warbixinaha qaarkood waxay sheegayaan in yukrain ay haatan kaydka ku hayso ilaa labiyo labaatan milyan oo tan oo qabandiya ah oo ay u weyday farsamo ay ku dhoofiso ama ugu dirto waddamadii ka qaadan jiray markaynu eegno tobanka waddan ee qabandiga ugu badan soo dejista waxaa ugu horeysa dowladda masar sanadkiibana waxay soo iibsataa ilaa toban milyan oo tan waxaana ku xiga waddamada indonesiya iyo baraasil waddamada aljeeriya iyo turkiga ayaa mid waliba waxa uu sannadkii soo iibsadaa ilaa shan milyan oo tan oo qamandiya halka waddamada midowda yurub guud ahaantooda ay soo iibsadaan ilaa waddamada midowda yurub ayaa iyagu soo iibsadaa ilaa shan milyan iyo bar tan oo qamandigaas waddamada kale ee iyaguna soo iibsadaa qabandiga waxaa ka mid a ah dalka nigeria oo ah waddanka ugu dadka badan qaaradda afrika ay soo raacaan waddamada morocco iyo tunis telefishinka al-jaziira waxa uu ka soo xigtay madaxweynaha ruushka valadimir putin in uu filayo inay dhacdo dhibaato cunto oo aan laga badbaadi karin amaba aan baaqanaynin blinken wasiirka arrimaha dibadda maraykankuna waxa uu dalbaday in la furo dekedaha yukrein midhaha sarreenka ee ku xallibay yukrein iyo ruushku waxay waddamo badan oo caalamka ah haatan ku sababeen xasilooni darro dhanka cuntada ah waxaynu arkaynay kacdoonnadii dadweyne ee ka dhacay dalka siralaanka dhowaan taasoo galaafatay qoyskii waddanka muddada dheer soo xukumayey sidoo kale waxaay rabshadaha iyo xasilooni darrada dadweyne ee cabanaya ama ka cabanaya sicir cuntooyinku ay ka dhacayaan waddamo ay ka mid yihiin albaniya argentiin ekwador baraaziil iyo xitaa holand oo ka tirsan waddamada midooda yurub telefishinka ruushiya tuday ee dalka ruushka waxa uu sheegay oo ka soo xigtay madaxweyne putin inay lagaba maarmaan tahay inay dowladda ruushku fuliso dhammaan ballanqaadadeedii ku aadanaa waddamada xulafada joogtada ah la-ah waana hadalka madaxweyne putin ee uu gadan leeyahay in waddamadaasi ay helaan dhammaan adeegyadii uga imanaya ruushka iyo yukrain adeegyadaa oo ay kow ka yihiin midhaha sareenka waana hadalka nuxurkiisu yahay in waddamada kale ee ruushka ka soo horjeeda aanay dhagley qamandiya ka helaynin dhanka ruushka waana hadalka macnihiisu yahay in dowlad kasta oo aan la socon raashiya aanay heli doonin cuntadaa dabeetana ay shacabkoodu ku kici doonaan dowladda oo arridi doona